जय श्री कृष्ण जय राधा माधव जी गोविंद स्त्रोत का बहुत ही महत्व है यह एक कल्याणकारी स्त्रोत्र है इस स्त्रोत्र का अगर आप हर रोज पाठ करते हो या सुनते हो तो आपको भागवत कथा सुनने का ही फल मिलता है ऐसा श्रीमद भागवत महापुराण में लिखा गया है तो अब मैं आपको और महत्वपूर्ण स्त्रोत ये कृष्ण भगवान की गाथा सुनाने जा रहा हूँ वटस्फस्फुटेशयालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्दः नुराजि मोरारिपादा दितचेत दद्यादिकम् ਮਰਤਿਆ ਤੇ ਹਾਨ ਤਿਨ अवसाने इदमेव सारं दुखावसाने इदमेव देयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामो दामो श्रीकृष्णराधा राधा गोपाल गोवर तननाथ स्वा कृतदेतदेवं गोविन्द ददामो गोविन्ददामो गोविन्द गोविन्ददामो धर गोविन्ददामो धर